मैं आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि आप लोगों के प्यार ने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया है आपका हर कमेंट, लाइक मैसेजेस बहुत कीमती है मेरे लिए आप लोग मुझे इंस्पिरेशन कहते हैं लेकिन आप लोग मेरी इंस्पिरेशन है आई एम रियली सॉरी लेकिन मैं आपके साथ ये सफ़र कंटिन्यू नहीं कर सकूंगी ये मेरी आखिरी वीडियो है लेकिन आप लोगों ने रुकना नहीं है आगे बढ़ते रहना है इस बात पे यकीन रखना है कि फिटनेस एक ख्वाब नहीं है और इसको पूरा करने के लिए बहुत सारे पैसों या फैंसी जिम की ज़रूरत नहीं होती सिर्फ अपने आप से प्यार करने की जरूरत होती है वो करना मत छोड़िएगा कभी भी किसी के लिए भी it's possible for all of you और आपकी हर अचीवमेंट पे आपके हर नए वर्कआउट पे आपकी ये घर वाली ट्रेनर आपके साथ ना होते हुए भी आपके साथ होगी आपकी हर अचीवमेंट पर आपके लिए तालियां बजाएगी ऑल द बेस्ट एंड खुदा हाफिज़ we have launch in two days और कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है need solutions now now sir हमने तो उनको कॉल करने की कोशिश की है but she didn't respond but that's not a solution I need a solution जी सर ऐसी और भी बहुत सी व्लॉगर्स हैं तो क्यों ना हम किसी और को अप्रोच कर लें एक्सेलेंट आइडिया यार Why don't we just replace her just like that? मेरी खाला है आजकल फ्री है बड़े जबरदस्त टोटके वोटके बनाती maybe we can make her a blogger of course है ना Really? Looking for solutions, people. Now. Sir, I I can help you with this. Huh. Of course. Sure. HR ने talent agency खोल रखी है ऊपर. No, sir. I know her personally. Aisha. She's my wife. Your wife. जी सर ये मैंने होमवर्क कर लिया मामा Now we're going to तुमने अपना यूट्यूब चैनल क्यों बंद किया मेरे लिए मेरी वजह से हर बात मानती हो खुशी को अपनी खुशी पे तरजीह देती हो मुझे दिखता है मुझे सब दिखता है आयशा बट आई नो मैं कुछ कहता नहीं बोल बोलना चाहिए बोलता नहीं हूँ I do love you I do. Hello and welcome याद हूं ना मैं आपको आपकी घरवाली trainer and I am back आप भी सोच रहे होंगे कि इतना इमोशनल सा गुड बाय करके गई और फिर वापस भी आ गई वेल well, आपको मेरी पहली वाली वीडियो याद है बहुत पहले वाली जिसमें मैं गिर रही थी पड़ रही थी लेकिन फिर भी मैंने अपने वो पांच पांच रेप्स पूरे किए थे उस वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि कुछ भी करें स्ट्रगल करें मगर अपने रेप्स जरूर पूरे करें तो मुझे ये लगा कि हमने अपनी एक्सरसाइज की और फिटनेस की जो जर्नी एक साथ शुरू की थी वो हमने पूरी तो की नहीं और मैं आधे में से रोक कर चली गई सो so, ये हम कभी नहीं करेंगे सो आई एम बैक और हम अपना सफर जो कि अभी बहुत लंबा है इकट्ठे तय करेंगे but before we move on with this video हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं और वो स्पेशल गेस्ट जो कि मेरे हस्बैंड है रियल लाइफ पार्टनर और हम दोनों मिलकर सो फहद um, आज हम मिलकर सबको बताएंगे how to train with your partner okay are you ready okay so हम पहले सबसे क्या करेंगे स्ट्रेचिंग uh, हाँ और स्ट्रेचिंग से पहले हम ये ग्लासेस <laughs> उतारेंगे ओके तो ग्लासेस वगैरह उतार देंगे ताकि वो टूट ना जाए तो स्ट्रेचिंग के लिए सबसे पहले क्या दिस हैंड हियर